بخير خاوتي ان شاء الله كلها لاباس صحه لاباس العائله تاعكم بخير <laughs> هي احمد عاود فيها هادي هي احمد عاود فيها الصحه هي الصح خاوتي كي تكوني en bonne santé c'est le plus important ربي كاع يشافي كاع الموضه تاعنا ان شاء الله خاوتي الموضه خاصه الفقراء والمساكين اللي ما عندهمش باش ما عندهمش باش يداووا مساكن البارح شفت في النهار واحد ال واحد الامرأة في وهران مسكينة تحتاج إلى عملية جراحية لتغيير الكبد ندعو الله ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا شهر رمضان المبارك يجمع لها يوفق لها الجمع المال الأسرة تاعها باش باش يقدروا يتجمعوا مليار يا صاحبي ماشي كيما نقول ماشي حاجه صغيره ستين غروند سون وكاع ربي يشافي كاع ويوفق كاع المؤمنين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله راكم عام داركم لاباس جيتكم لهاد الجهه هادي البلاصه هاديه كيما راكم تشوفوا le pont Jacques Cartier parce que بزاف الناس يسمعوا ب Jacques Cartier Jacques Cartier هو اللي آه، احتل من اول الفرنسيين الذين احتلوا احتلوا آه، مدينه آه، الكيباك فتوحات كما يقولوا فتوحات الفرنسيه على يدو وخدموا ال pont هذا على جال وانا داخلين فيه دوكا اللي يعيطوا له le pont Jacques Cartier le pont Jacques Cartier وكاين pont واحد اخر في Montréal جايت من اكبر les ponts في العالم واسمه pont Champlain و pont Champlain هدايا خدموا واحد قدامه pont Champlain اخر اخر طراز في الحضاره بقبيله دست عليه ما شاء الله هدايا pont Jacques Cartier مازالو قديم راك تشوفوا فيه هدايا مازالو قديم شويه آه مازالو قديم شويه بصح وشنو كيما يقولوا صح في l'entretien الصيانه الاضواء اللافتات الصبيغه في الارض la bonne كيما يقولوا ريسبي دو لا سينياليزاسيون شوفوا شغل آه، ما ما شاء الله وفي الليل في الليل يشعل كاع بالضواوي في الليل وما تقدرش t'imaginer. يشعل بالضواوي تولي شغل حاجه حطه تاع الصح كنت في واحد ال secteur دوكا فيه les maisons فيه les maisons. حبيت ندير لكم فيديو بصح الشتاء قاويه ما قدرتش malheureusement راك تشوف هادو الضواوي الخضوره الفليشات فليشه الخضراء حبي يقول تقدر تجوز الحمراء هذوك ما عندكش الحق donc كاين le vide في ال milieu تاع الطريق اون سي جامي لو بيس لومبيلونس لا بوليس يحبوا يجوزوا هذا ال pont هذا حبيت نصور فيه كل مره ندوز منها نقول ندير live وننسى هاد المره الحمد لله ربي وفقنا درنا live فوق ال pont Champlain آه pont Jacques Cartier سمحوا لي Jacques Cartier. كي كي تعرف بلا سيتوينتي هنا citizenship يبوزيوك بزاف لي كوستي على الشخصيه تاع Jacques Cartier اللي هو كما نقولوا حنايا مثابه طارق بن زياد ولا من الناس اللي ماشي غير احتلوا البلده هذه ماشي غير احتلوها خدموها فهمتوا خاوتي خدموها شغل ايزون آه، تقنوها خدموا ضحاو عباك ضحاو يضحوا ضحاو هما يضحوا عباك ماشي كيما حنا على كل حال لي زونسيان امي عبد القادر الشيخ بوعمام الاخر ضحاو هما مازال يضحيو للان مازال يضحيو باش بلادهم تكون شابه دونك سي نورمال كو بلادهم كي تجي هنا هما كيبلي بلادهم شابه صح ناقصه كاين حوايج اجتماعيه ناقصين نظرا لي يضلوا يخدموا يضلوا يخدموا ما عندهمش الوقت يا صاحبي واحد ما يشوف فيك في الثقه كي تمشي هنا واحد ما يشوف فيك خاوتي كل واحد occupé في في العمل تاعو آه، حبيت نجوزكم في السونطا فيل ان شاء الله ما تكون circulation نجوزكم في السونطا فيل تشوفوا السونطا فيل تاع مويال اون ديريكت باسكو بزاف الناس المهاجرين الجدد اللي حابين يجيو هنا تكون عندهم نظره هاو ال pont شفتوا ال pont اللي عليه دوكا ولا هيك هاو يبان هذاك كنا فوق دوكا يبان هو في اهلا خويا العزيز رشيد في الانترسيكسيون هكذا وشنو هنا كاين بزاف لابوليس بالك يقدر يشوفك توشي تليفون ولا تعشي فحال وهبط الكاميون هذا غطى لنا كاع لافي يعطيه الصحة بارك الله فيك غطى لنا كاع لافي ما يعطيكم الصحة ماشي نشوف مليح آه، الأسماوات تاعكم اللي دخلوا مرحبا بكم خاوتي معنا تحويزه خفيفه وظريفه شحال راهي زوج ونص ثلاثة ونص أربعة ونص خمسة ونص ستة ونص سبعة ونص سبعة ونص عندكم سمعكم في طبتو دوكا حنا مازال راهي 12 ونص بيناتنا خمس سوايع خمس سوايع الافطار على الساعة 38 دقيقة في مدينة مونريال نقول لكم واحد الحاجة على القوة الغذائية هنا القوه الغذائيه في مويه الخاوتي ضعيفه بزاف والله لاباس خويا محمد يعقوب زلابيه والله غير كاينه غير هي والله كاينه يا خو زلابيه ما شاء الله في كل مكان قلب اللوز كاين كلش قلت لك آه، تجي هنايا كيما كيما فرنسا بمعنى الكلمه يعني كاين كلش آه، كاين بزاف الجزائريين اللي عندهم محلات المحلات الحلويات التقليديه كلش كلش كاين كلش ما شاء الله يعني الحمد لله كاين لحم حلال كاين ما لقيت شي تقلب اللوز والباعه وبحبات خدعني عطانيهم لي محروقين بصح معليش او مسامح فيهم ضال انا مسامح ما فيها والو انا محشوزه في قلب اللوز تكون محروق بزاف زلابيه شي زلابيه تاع بوفاريك بصح ما عندهاش نفس ال goût تاع بو زلابيه بوفاريك ما عمرها بالعسل وكذا فهمني يا صاحبي donc يابسه شويه يابسه c'est normal c'est pas زلابيه تاع c'est pas زلابيه تاع بوفاريك تاع الجزائر مالكي تقريبا كي تشوفها هكذا والدوقة تقريبا نفس الشيء بصح واش واحد اللي يذوق مليح عنده le bon يعرف لو غو هكذا يشوف لا ديفيرونس سي نورمال الشوربه اللي هنا مش كيما الشوربه تاع الجزائر الخضر هنا كاين بزاف لوجيا مع بالك بلي برودوي وكذا ماشي نفس لا كاليتي تاع المواد الغذائيه يقول لا كاليتي يحب يقول آه، طوماطيش هنا وطوماطيش في الجزائر ماشي كيف كيف ما عندها حتى علاقه سي بو سا لو غو لو غو القوه القوه الغذائيه ماشي نفسها نوي نوي سلام ورحمه الله القوه القوه الغذائيه تاع القوه الغذائيه تاع المواد والخضر الفواكه ماشي لا سي بو سا هذا كي تاكل ما تحش بلا مان فوس كيما تحس هذا واش ال côté négatif. كاين الخير complet بصح عندهم بزاف عندهم بزاف كيفاش يقولوا عندهم بزاف المواد الكيميائيه ولو هما يقول لك ماشي مواد كيميائيه هذه هنا عندهم فصل الثلج جانب سلبي هذه هي كندا مليحه في كلش مي كاين جانب سلبي كاين بعض آه، لي ديفو آه، حالات اجتماعيه الغذاء آه، بصح تاكل تختوخه تاكل تختوخه هنايا في تاكل تختوخه في, في, في مدينه مويال ماشي نفس الكو تاع التختوخه في الجزائر عندها حتى علاقه فاهم سي با لا ميم شوز ما تقدرش هذه ما تقدرش تماركيها ما توقعش العوامل الاول كي تلحق بوركوا مع لي زاني كدا كيدوز يدوز عليك عام تبدا تبدا توما كيبدي الكو بلي راك تعيا بالخف تاكل بزاف وتعيا بالخف نوي نوي سلام ورحمه الله تعالى وبركاته آه راني نصور لكم شويه ندخلوا سونتر فيل كاين بزاف اللي تيقولوا دير سونتر فيل دير سونتر فيل انا درنا سونتر فيل هكذا باش تروحوا فرحانين وما تقولش راني نسيتكم وكذا اليوم تصبت الشتا سبحان الله آه، مدينة مويال هي المدن اللي فيها الشميسة بزاف وما تشوفوش اليوم اليوم اليوم حالة خاصة ولكن كما نقولوا مدينة مشمسة كاين بزاف الشمس ولو في الثلج في فصل الشتاء يا لطيف كيتهبط 100 ناقص 15 ناقص آه. وعلاش هبطت اليوم آه، هبط للسيد لونغوي وعلاش باش نشري طابليطه tablette tablette parce que tablette تاعي القديمه واحد فيها هما عندهم هنا كيما واد كنيس point com واد كنيس آه، في الجزائر مشهور انا عندهم واحد اسمه كيجيجي ولا ماكيت بليس donc تقابلوا حاجه كاين ناس هنا والله غير سون بيتي خاوتي شي حاجه جديده اهلا اش اف اش اف سلام احمد الله يجيو حاجه جديده عافاك ما با ثلاث شهور خاوتي يعاود يبيعها مواتي باي تسمى اللي عنده لو سونس دو بيزنس خليل موسيقي اهلا وسهلا صحفتوك خويا صحفتوكم اش اف مازال حنا عيطلان وحدة غير ربع نتوما صعفتوكم كليتو حنا مازال انا صابرين بو لانستون انا صابرين الحمد لله آه انسان اللي عنده الايمان في قلبه موالف يصوم ما يحسش في ما يحسش رمضان بالعكس آه قبل رمضان تحسوا هذاك الخوف هذاك النفس الاماره بالسوء والشيطان يلعب على المورال بصح غير يدخل رمضان خمس ايام الاولين حتى تلقى جازو خمس ايام ومن بعد حتى جازو خمس سمانه ومن بعد جازو 10 ايام ومن بعد جازو 15 يوم حتى تلقى رمضان كاع جاز ما تفهم والو فاهم آه لازم الانسان يجاهد نفسه ماشي حاجه سهله فاهم ماشي حاجه سهله تكون عيان وتنوض في الليل ماشي حاجه سهله تكون عيان وتنوض تصلي الفجر ماشي حاجه تكون سهله تنوض عيان تنوض صحة ماشي حاجه سهله تكون عيان وتروح التراويح بصح الانسان قد ما يجاهد نفسه قد ما ربي يسهل له قد ما يين وياك فاهم هذه هي رمضان كما قال سمعت في الخطبه هكذا يقول لك آه، في التلفاز في التلفازه الانسان لو شهر رمضان ماذا يكون عام كومبلي فاهم يعرف قيمه رمضان هي انا الحقنا على في شوفوا les grands immeubles كما قلت لكم في الفيديو ال live تاع الفيديو تاع البارح تشبه المدينة نيويورك آه، مويا فو با تغلط بزاف كي تكون تسوق parce que يحبسك policier تخلص facture آه، قد الحمله محمد بوبكري سلام رحمه الله مازلنا ما فطرنا خويا صلي غير شويه هاد العصر <laughs> اللهم اني صائم <laughs> اي اي اي اه مازال ما فطرتوش جهاد النفس نعم بارك الله فيك اش اف اش اف صح جهاد النفس لأنها منها دخلتكم اكس بي هنا في فيل ما ندخلش انا فيل كاع يوسف اكس مان صحيت ما ندخلش بزاف في فيل بصح اليوم دخلتكم بالعاني دخلتكم باش تشوفوا شويه فيل آه، بالسياره عندي بزاف ما درتش live بالسياره عندي بزاف ما مشيتش بالسياره عندي بزاف ما نحب نطلع البيس نحب ن... ما تكره جديمه السياره كاع تكرهها كاع سونتا في سي لا كاتاستروف بصح معليش ماشي كل يوم باش يقولوا اليوم ماشي كل يوم هي ماشي علاش ماشي كل يوم parce que عندك ميزيريه كيدخل هنا والله غير ميزيريه عباك تحس روحك bloqué فاهم بصح شنو كاين جانب كاين جانب ايجابي جانب ايجابي هو تحوش حاجه تلقى مون تلقى كذا هذا c'est ال côté positif تاع تاع السونطر فيل بصح دوكا تالمون لو سونطر فيل فيه غير مؤسسات سا سيغ غير ولا تخدم زعما livraison ولا كذا واحد زعما يخدم livraison مليحه فيها دراهم هنا livraison تاع الماكله surtout كيكون زعما جديد اتيديون ولا انسان كبير في العمر كبير في العمر تفهم يكون كبير في العمر retraité ولا يحب يخدم شويه لي فيزون باش يبوجي كما قلت لكم باللي l'âge هنايا ما عندوش اهميه تلقى واحد عمره 65 سنه يخدم لي فيزون يخدم طاكسي يخدم كما في كاع البلدان على كل حال يبوجي ياك فاهم هادي هي لا كومباني ان دي بليغون تيليس ان دي بوليغون كومباني في العالم تاع الهاتف Telus مشهوره دايره بزاف اتفاقيات تيدي صار ال bâtiment تاعهم تيدي شوف بزاف les entreprises هكذا وشنو لداخل يخدموا شغل آه، نمل شغل نحل اه c'est c'est c'est c'est, c'est catastrophique. يخدموا يخدموا يخدموا sont petits بيروات صغار آه تخدم تحق الصباح كدا تشوف غير في ليكون les gens يحبوا les gens هما يحبوا les gens. حبوا اللي جاي يخدموا بريبيتاسيون كانت كيفاش يقولوا les références. واحد انسان خدام سي بو سا تلقى تلقاه في عمره 26 سنه عنده تلقى عنده كات كات دير 50000 دولار parce que علاش هو الي الي آه، ملي كان صغير هو يخدم ملي كان في عمره 13 سنه يخدم ماكدونالد يخدم منا يخدم يخليه يخدم وخلاص يخلي العمر يجوز يخدم كيلحق 26 27 سنه يلقى عنده compte bancaire معمر أميرة لجين أهلا وسهلا ومرحبا أنا نحوسو في مدينة مونريال آه، في centre-ville bien sûr انا في بولفار روني لوفاسك روني لوفاك ما يقولوش le s انا كنت نقولو Lévesque هو Lévêque درت بزاف لي زونترفيو هنا نهار كنت جديد كنت نحب بزاف فودي لوكي اهلا كنت نحب بزاف السونطا فيل ومن بعد عرفت بلي السونطا فيل في الامر باش نقولها لكم كارت شطاب فيها بزاف فيها بزاف الغاشي سيرتو غير بيناتنا برك لا ديسكريميناسيون بين قوسين عنصريه رمضان مبارك خويا فضول لوكي اهلا وسهلا السلام ورحمه الله تعالى وبركاته عندي خويا خاوتي كيعيط لي يقول لي هكذا السلام قول واش لاباس شويه قول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رمضان مبارك ان شاء الله déjà اليوم شحال يا حم والديكم شحال انا رمضان اليوم عمرك تلفت لي tellement عمرك خاوتي مانيش خدام حبست الخدمه حبيت نروبوزي شويه تخدم تخدم مليحه بصح des fois لازم تتنفس خاوتي parce que الخدمه خاوتي انا نقولها لكم c'est pas l'Algérie. بزاف خو ملي جينا حنا حدي يوبوزي شويه بوز تتنفس شويه اخويا faut respirer un peu bien sûr ما تقدرش ديرها في الجزائر هذه ما تقدرش ديرها تخدم في بونكا ولا تخدم ما تقدرش تحبس هنا نحبسو parce que الخدمه كاين ما كاش الازمه فهمت خالتي اميره الورود السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ما كاش ما كاش الازمه تحبس خدمه ديرها في ال CV دير une bonne référence وتعاود تلقى تعرف كيفاش تهضر وتعرف كيفاش تتعلم بصح ماشي ماشي سهله مع الاول نقدر تكون تلحق لل niveau هذا بصح مع الوقت تعرف الحيله كيفاش تعرف l'astuce كيفاش تحبس الخدمه تعاود تولي خدمه normal كل اللي ما حبستش وياخذوك بالقدا ويقادوك وكلش تعلمها يحبوا واحد يبان لو آه، سوكي الاول لا يحبوا الاول مادي بوشامه صح اخويا راني جوزكم السطابي او ما كاش اه صافي بليز تسرحت شويه راني حاب نشوف واش كتبت لي This is Canada or ESA. This is Canada. It's Montreal downtown, and uh, I uh, take little uh, little drive with my friends اه الحمد لله غادي صبحت شويه فوالا كنطلعوا اه الحمد لله صبحت الحمد لله والله الحمد لله ça va parce que قمرت عليها والله غير des fois فوا خاوتي لوغ دو بوانت سي لا كاتاستروف انا نقول لكم c'est la catastrophe. تدخل هنا بات فيك قادر تيم اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بخويا العزيز اه قريب نخرجوا منا قريب نخرجوا من ال centre-ville نقول لكم نقول لكم انا خرجنا خلاص voilà. ma sortie d'ici mes amis اصدقائي الاعزاء شحال انا رمضان اليوم شحال déjà انا في لامواتي رمضان 2022 ان شاء الله ربي بالمغفره والتوبه ان شاء الله بالعمل الصالح المتقبل منا كامل ان شاء الله باذن الله انا خرجنا نعم من centre-ville خوتي الحمد لله voilà شفتوا كيفاش كي تشوفوا العمارات خلاص وصيبوا هذا اللي راكم تشوفوا فيه en face في ال coin كاع سي آه euh, في مستشفى مستشفى جنرال يعيطولو voilà. الحمد لله دي فوا عمرك تحوز كيما نقولوا حنا على حاجه تحب تشري حاجه مواد كنيس ولا انا عندهم جي وعندهم ماركت بلايس عندهم آه، ميم ديبلاسي معليش ماك خاصه والو سيتو تلقى حاجه شابه ومليحه قبل ما تشري حاجه يفوت توجو تستطلع هنا ولا في اي بلد تستطلع تلقى زعما نقولوا حبيت شي تليفون تدخل التليفون تشوف الكاميرا تاعو شحال la batterie تاعو شحال شحال تشد تشوف الاراء تاع الناس تكون عندك معلومات على ال produit هذاك على المنتوج ومن بعد تروح تشريه كي تروح تشريه ماشي يقول لك حاجه يقول لك هذه فيها c'est normal. تقول ما كنتش على بالي mais c'est pas sa faute lui. انت ما قرعتش عليه ما ما حوشتش معلومات عليه اليوم 13 ما شاء الله الحمد لله الله غير غنبان بالي 14 13 صافا آه رمضان ما كاش ما كاش رمضان في, في, بلادك سي احسن هديه في, في, في حياه الانسان رمضان في بلادك مع الاسره تاعك مع الاصدقاء تاعك مع المسجد تسمع الاذان تسمع حتى رمضان انا كاع تحس تحس رمضان ماشي ما تحسوش وعلاش parce que الاحساس تاع رمضان يمد ربي سبحانه يروح يجيب لك الاحساس تاع الجزائر يحطه في قلبك انا الحمد لله والله غير نحس رمضان ما نحسوش 100% كما في الجزائر بصح والله غنحصلو normal نحصلو كاني في الجزائر ربي سبحانه هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى والله غير نعمه من عند الله المهم خالتي صحفتكم يعطيكم الصحه حوسنا ضمنا الجوله آه، نقول لكم بون آه، سواري آه، ما تنساوش تدعوا ربي سبحانه في الافطار في الصيام ويعطيكم الصحه الى اللقاء شكرا